साझा रात ये दिल की पतंग को काटे आए तुझे से कटके गिरे तेरी छत पे आके आए हम आ जाते रात ये दिल की पतंग को काटे आए तुझे से कटके गिरे तेरी छत पे आके आए मेरी जान चली जाए है तुझे मुड़ के देखे आए तुझे से कटके गिरे तेरी छत पे आके आए हम आ जाते रात ये दिल की जो काटे हरे मनमानियों से थे ये दिल की पतंग को काटे आए तुझे से कटके गिरे तेरी छत पे आके आए आए छत पे आके आए